Wij zijn Intellectual en we spelen op het leukste festival van Nederland, op Jera On Air in IJsselstein. We spelen om kwart voor elf s'avonds op 23 juni in de Punkrock Bar. Dus we hopen jullie daar allemaal te zien. Tot dan! Houdoe! Houdoe! Doei!